අපි මේ රැඳී සිටින්නේ ත්‍රිකුණාමලේ නාවික හමුදා කදවුරු මූලස්ථානය තුළ. අපි හෙට දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනීමට සූදානම් වන සියත ඩයලෝක සූර්යෝදානය දෙදහස් විසි තුන සඳහා වන සූදානමයි ඔබ මේ දකිමින් සිටින්නේ. එයට උදෑසන සිට අපි සූදානම් මුළු රටතම මුළු ලෝකයටම මේ නාවික හමුදා කඳවුරු මූලස්ථානයේ සිට සිද්ධ වන සියලුම තොරතුරු ඔබට ගේන්න ඉතාම අපූර්වතම අවුරුදුත්සවයක් අපි ඔබ වෙත තිල්ල කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයට උදෑසන හතයි තිහේ සිට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා සියත TV අප සමග එකතු වන්න. එයට උදෑසන සිට ලංකාවේ අප මෙතෙක් සිදු කළ දැවන්තම සුවිශේෂී අවුරුදු උත්සවය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට අප සූදානම් රැඳී සිටින්නට එකතු වෙන්නට අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා. සියත ඩයිලොග් අවුරුදුත්සවය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් නැගෙනහිර පළාත් නාවික හමුදා ආඥාපති රිය අද්මිරාල් ධම්මික කුමාරගේ මූලිකත්වයෙන් ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුරු පරිශ්‍රයේදී අද පැවැත්වුණා.